que me, me acusan de una puerta y yo no sé de eso. No, mentira. ¿Y por qué te acusa de esa puerta? No sé, no sé. Que no, que no sé de eso. Que no sé de eso, de esa puerta, loco. yo estaba el otro martes preso y me soltaban la fiscalía y, y volví y me buscaban. ¿Por, ¿Por qué me buscan No tienen que buscarme, viejo, yo no tengo pruebas ni nada. ¿Qué tú le puedes decir la autoridad? Que no, que a mí que soy tal, viejo.